आज हम आपको बनाना बता रहे हैं ब्रेड मलाई सैंडविच इसके लिए हमने इस गेहूं की ब्रेड ली है व्हीट ब्रेड इसकी जगह आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं ये मलाई है दूध की और ये चीनी है इसे बनाना बहुत आसान है सिंपल ब्रेड लीजिए इस पर ये मलाई लगाइए और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालिए और इसे तवे पर सेक लीजिए दोनों तरफ से से इस तरह से दोनों तरफ से घी लगाकर सेक लीजिए ये बच्चों को खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत सिंपल है इसे आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं देखिए ये देखिए ये ब्रेड मलाई सैंडविच बनकर तैयार है थैंक यू